меня даже забор срезали. срезали. Звонила Елизарова и говорит, под фундамент срезали даже забор. На металлолом. Ну, наверное... Подогнали машину, металлолом погрузили. Мой ну, забор, им, наверное, нужнее. И увезли. Да. Они, они более нуждающиеся, чем да. мы. Генератор на третий день у меня утащили. А, Дом да. разобрали, в окошко вылезли, все вывезли, все вывезли. Вот это помощь, да? Да. да. Это вот медикаменты, которые вам ну, они пока, наверное, не все, да, просто то, что было, то, что Возьмите, смогли то, пока на сегодняшний день. Да, да. Спасибо. Все, ну, в принципе, было, все, что написано, там все, все что есть, по списку было. Да, все, я забыла на почке канифрон записать. Ну, ладно, а может еще будет окажут? Может быть, да. Да дай Бог. Вы можете немножко рассказать, для чего эти медикаменты? Э, я после бомбежки получила инфаркт, потому что 5 часов утра Окна горят, крыша горит, все на меня падает. Я схватила только собаку и в одном халате выбежала. И в подвал, и все. Ага. У меня никого нет, я одинокий человек. И некуда вернуться, и негде жить. Чувствуете вы себя здесь хоть ну как-нибудь, э, хоть немножко как дома? Ну разве можно чувствовать себя как дома? Не только что свои вот здесь песковские ну, и только это. А так, ну как? Вот это моя соседка. Первые часы э, разгромили ее дом и мой дом сожгли. А я потом позвонила еще своей знакомой. Она там правдами, неправдами через блокпост э, приехала, забрала меня к себе. А, а потом, а потом уже они мне помогли сюда перебраться соседка. Das war sehr teuer. Das hat alleine das eine Medikament 6000 Ага, ну вы знаете, что вот один, э, одно из этих лекарств, которое ну, покупали, оно стоит 6000 рублей. Я знаю. Вы постоянно его э, получаете? Ну, когда я дома была, то... Я als ich zu Hause war, so habe ich... А сейчас я не могу себе позволить купить. Помощь-то две... 2700 700 рублей. У меня нет ни дочери, ни сына, мне некому помочь даже и рубля. Тяжело очень, тяжело. Украина не помогает, не дает ничего, а это пособие. Ja, die Ukraine gibt ni nichts und hier ist nur diese soziale Никакого нельзя лекарства. Если купишь лекарство, то тогда чай только пьешь. Я. Семья была, там я сына похоронила, там сына могилка. Бургатий, eine Familie в meinem Или украинцы бы там нас пустили бы, чтобы мы жили там, помогли. Или бы же эти нас туда забрали. Я не знаю, куда-то. Я не хочу здесь умирать. Я хочу дома. И на улице пусть я хочу дома. Ну,